espone a Caserta, alla Reggia. Dai, alla Reggia di Caserta, bellissimo. Eh sì, è la reproduzione. La Reggia di Caserta è meravigliosa. Ciao, bellissimo. Aloisio. Pas exactement le même dispositif. And we have a large dockside helipad. 16. happy birthday, Second Life. Voy a Patrick, bienvenido a todos aquellos que nos escuchan por la radio. c'est un des organisateurs de la soirée en réel. Hello. hello, How's your art going? The Prostricol Museum in Nice. Voilà, c'est 4 gates d'arrivée, c'est un des organisateurs de la soirée de samedi. Médiation et ingénieur de la culture. Voilà. Second Life, è per quello che vedi... Sono un sacco di luci qui sul porto, Poi... Eh, infatti. Salut, bonsoir Moya. Salut. Voilà. Voilà, c'est un peu une sorte Salut. de soirée porte ouverte de l'atelier. Si on veut voir les photos de l'atelier. Sono... Merci, merci beaucoup. Il Principato di Monaco ha messo a disposizione di Patrick Moya un atelier dove questo che vedi qua è la replica esatta Che bella, questa <laughs> è bellissima. Questa è bellissima. Qu'est-ce qu'il y a Quoi si, C'est des Américains, il y en a de Philadelphie. Ah. She got to play games the game. Oh my god, babe, it's poodle. And set you up there, and we can do a show. I don't remember, but I said something to him. You know, I called him on it, and he was like so shocked. pretty mm. En avant, en avant. Ils sont contents. Hein. Quelle work it on out, baby, work ah, it on out. Ah, on a ah, ah, on y va. Go, go. Your friend is here. Your friend is here. Okay, In the Moya place. Okay. In the Rembrandt. Rembrandt. Are, Stella. Ah, Stella, elle n'est pas venue. Totality Painting the Chapel. Oh! Techno party. For Yes. are are these real life pieces or what? Or is this? Uh, there we go. Oh, and you produced that live at the art fair one day. It's very party It's really helpful. Muchas gracias, soy muy amable. J'essayais d'être une créature en faisant des émissions de télévision en direct. Vienne con noi. Aïe aïe aïe. Ah, c'est la ville de Jérôme Bosch, voilà, elle m'a dit. Like, you, you want to visit the totality of the pyramid? Come on over, Eric. Amazing. It's so good. It is. We're getting a tour from this little guy. It's so funny. Oh my God. Yeah, sculptures. Yeah. I love. Oh, the Mademoiselle's. Yeah. Art gallery that was um, had for auction your sketch of your Moya Tower. Introduce our magazine HUD type of thing for him. You, you is American? Yes. Yes, of course. Nebraska. I'm, in Nebraska. Yeah. New Mexico. Ah non, il est du Nouveau-Mexique. Vous voulez un tour en voiture. Here is a mask for opera. Il a, fond carré, tout déformé. Ah ouais Alors lui, il, a peur, évidemment. La figure, elle a peur. <laughs> il nous fait peur aussi. Hein. Ah ouais, non. et heureusement, il y a Moya qui arrive et qui se peint lui-même bien, euh, bien réaliste. Ah, ah, bah ah. Ah, ah, vous la connaissez ah oui, on est venu ah. ensemble. Ah, bah, c'est pour ça. Je... Hein. Ah, mais je croyais que. Parce qu'il y avait quelqu'un tout à l'heure, une américaine, qui devait revenir. Il n'y a plus de place dans ta voiture Ah, si. Il y a encore une place Ah, oui, voilà. Ah, bah, ça y Il y a quelqu'un de ah je crois. Oh, Il y a quelqu'un. À moins que ce soit quelqu'un du village du Mât qui vient visiter. Donc, je me sers de, la maquette pour réfléchir avant. avant... La région parisienne. Ah, bon, parce que j'ai exposé à Cormeil en Paris. Ouais, c'est très connu en Allemagne. Ah, mais vous, par contre, vous êtes en Allemagne ou vous êtes aux États-Unis Nous sommes en Allemagne. Ah, mais Allemagne du Sud maintenant. Bonsoir. Ah, bah, Chapi, la directrice de l'Office de tourisme. Si vous passez à Monaco, vous pouvez venir me visiter. Il faut prendre rendez-vous. presque tout. Hein. grand merci. De suivre une visite guidée. Il pouvait manger pendant que moi je conduisais la voiture. Oh là, maintenant il en a deux de oh, verre. Santé, Santé. Ah, Santé. Il finde es schade, dass wir keinen Champagner zu den Crêpes haben. Attention, oh <laughs> oui. ja, ähm, C'est une sorte d'écureuil. Je vais voir si la dame a besoin de moi. Je reviens. Voilà, on va mettre le traducteur en japonais. En Italie et en France. Je vais vous laisser visiter. Si vous avez besoin de moi, je suis ah, à l'office de tourisme. You pronounce Moya? Is it Moya? Moya. my name. Moya. Okay. It's okay. a real name. It's a real name. It's my father. Yes. It's a Spanish. Ah, <gasps> you know, uh, my friend made an exhibit of your in a friend want to come. Is that okay? Yes, yes. And I just teleport. I think he can come. Let's see. Hello, Sit Mike. down first, please. Oh no, this is uh, Taiwan. Taiwan. Taiwan yes. because oh, we're on a tour. Um, voilà. Uh, Tom, please meet Please meet Moya. He's a very, very famous artist in real life. very well known. Um, a friend of mine um, is managing the Hong Kong. Fringe Club, j'ai fait le Fringe Club. Oh yes, yes, yes, yes, je I know the Fringe Club, oui. yeah. Je sais pas si elle veut venir avec nous, mais il y a du monde. <laughs> Là, par exemple, il y a les robes. Ah, il y a une robe à Hong Kong, d'ailleurs. Une robe... Ah, oh, really? Peinte... Oui, ici. Those pictures onto the... Um, Okay, we hear you. Oh, allô. Yes. Allô. Allô. C'est le chat qui parle Non. Oui, c'est le chat à côté. Ah, très bien. Vous parlez français Oui, aussi. Ah bon. Oh, c'est bien. Bah, ici, c'est mon atelier à Monte Carlo. Projet de Second Life en permanence quand je suis à l'atelier. Et apparemment, il est collectionneur de flyers aussi. Flyers de soirée électro. Hein. On est à cheval dans la a tout. Avec tous les chevaux qui suivent derrière. C'est parti. Allez, où ah, On passe devant le musée de la céramique. Voilà. Et on l'avait construit avec des étudiants derrière des Beaux-Arts de Venise. Voilà. Cela représente la surveillance de mes îles virtuelles de Second Life. ンラジオの時間原始物語っていうあの Temple has fallen, making way for new creation. said that the direct would erase the history of art and that the creature would be superimposed on the creator by Mars. une sorte de télévision utopique. I created many projects for a world and utopian television which as I could not become the creature that replaces the creator, I posed naked for 10 years for the schools of fine arts. With Olon and the people who make the carnival. And the virtual opening is a project in my exhibition in February. Ah, bonjour à la classe d'Isabelle. Bonjour. On va aller voir les dessins des enfants de la classe C'est dans le musée pour essayer de deviner les prénoms N, I, A. Donc ça doit... Mélina, ah, voilà, ça c'est Mélina. À mon avis, c'est un chat Alors ah, c'est forcément Calissa. Bientôt. Qui est Patrick Moya, Vernissage qui a Portofino Harbor. Amici, un invito a visitare la bellissima mostra di Patrick Moyà, avete sulla vostra destra in questo palazzo meraviglioso. Ed ora tutti insieme to start their procession or parade around the playa. slugger, babe. Sometimes you're the ball. a Patrick Moya su contribución en este evento solitario. Gracias a todos y a todas por vuestro apoyo y generosidad. Es Patrick Moya, es el, artista de la decoración. El cáncer infantil. Así. And so I pulled it down and I just started oh, learning to love. We're just learning. Happy Chapo! la terra du Moyen, sur la screen, quello che est un ritratto di un mondo virtuale della seconda vita, del Second Life. È un videogioco interactif et qui Un sauveur nous élise le messe de Noël qui en même temps est une messe virtuelle. Alors, nous en avons avec Patrick Moya, mais surtout Patrick toute la... Continue, et dans le monde relais, et dans Second Life. Donc, c'est bien un monde tout à fait réel, avec des personnes bien réelles, qui sont là... pour Le Seigneur soit avec vous, et élevons notre cœur.